pero ya voy a empezar a hacer directos a partir de, del anterior y este. Pero a pesar de todo, hay muchas cosas que, Yo tengo que hacer aún. Por ejemplo, estoy armando mi cuarto. mi cuarto faltan muchas cosas como mi computadora. Toshiba. ¿Quieren ver cómo es el cuarto de mi nueva recámara? Con mucho gusto. Vamos para allá. Ese es el mueble de donde está mi televisión. Mi reloj digital es un radio reloj. En ese lugar así es donde va a ir mi computadora, entre muchas cosas más. donde estoy. Esas son mis cobijas. Mi angelito de la guarda que siempre está conmigo en todos lados. Mi cómoda. Entre otras cosas más. Mi mamá era la que estaba hablando por teléfono, yo no. Pero a pesar de todo, cosas, más cosas tenía. Precisamente, precisamente, en un comentario en un video de TikTok, un comenté que estaba, que que estaba escribiendo una historia, a lo cual la fundación me respondió que tenía la curiosidad que les presentara una historia mía. La historia ya la tengo. Está en inglés. Solo que la mandé a corregir, a corrección. La profesora, la, maestra o la profesora de inglés, a la cual me dijo, dijo que, todavía no la achicaba bien, que me la, que él iba a revisar más a fondo. Y me la iba a pasar en mi USB. Sin embargo, por otro lado, estoy escribiendo otra historia referente a los Rugrats crecidos o en su título en inglés, All Grow Up. No sé si la recuerdan. Pero bueno, muchos dicen que que no está buena, pero hay unos que otros capítulos que sí están buenos. Yo, yo la veía, incluso tengo los DVD. Mande. Los DVDs aunque me faltan unos cuantos que he podido conseguir. ¿Qué más iba a hacer? Bueno, en cuanto al niño que les mencioné en un directo anterior que fue el peor directo. No sé cuándo vaya a volver a venir. Para cuando vuelva a venir, ya estaré. Ya voy a intentar grabar. Ah, y también tengo pensado traer una pantalla. Tengo mi DVD portátil, mis películas. ¿Qué voy a traer? traer? Voy a, ¿Qué voy a? Tengo pensado traer. Poco a poco ya me estaré acomodando en esta nueva casa o habitación. En esta habitación es mucho calor a diferencia del otro departamento donde <laughs> estaba viviendo, que todo el día tenía que tener la luz prendida y en tinieblas o penumbras, como quieran llamarle. A pesar de todo, no he podido grabar en mi canal secundario en vivo porque no tengo los suficientes lectores, pero todavía está vigente. Aunque los vídeos que he subido en ese canal secundario los voy a ir borrando para buscar la manera de subir otras cosas. No de mini war, sino otras cosas. Tales como viajes como visitas a museos, tanto de aquí, tanto del interior de la República como exterior. Claro, cuando algún día vuelva a viajar, que no sé cuándo. La que está hablando por teléfono es mi mamá. Ya estoy transmitiendo en vivo aquí. Pero a pesar de todo, alguien, todos tienen que hacer, intentar hacer una cosa. Llamada entrante de teléfono ese que está sonando. Y mi mamá hablando por teléfono. Pero claro, no, no crean que mi mamá se la pasa bien pegadota como otras personas. Tengo muchos proyectos en mente que ya después iré pensando cómo Hacer cómo ejecutarlos. Pero bueno, en fin. Cada quien tiene sus cosas que hacer. Y colorín y colorín colorado. Estos comentarios quedan en el olvido. Pero a pesar de todo, hay muchas cosas que tengo que ir descubriendo. Posteriormente, ya estaré haciendo directos aunque sea en privado, porque para hacerlos públicos ya se tiene una gran cantidad de suscriptores. Algunos, que como diré, no sé cómo describirlo, pero bueno. pesar de todo, ya cuando tenga mi computadora, mejor ya los estaré, estaré grabando en mi canal secundario desde mi computadora. hasta entonces. Y nos vemos. Bye.